足弓痛、腰椎开刀案例。你哪里痛？跟大家讲。现在还在痛吗？他说十年了，好不好治疗？这个小 case 啊。 我问你，为什么足弓痛？他要开你的腰？他的意思就是说，是因为我的腰有滑脱，后那时候椎间盘引起的足弓痛。对，所以我是因为开刀，然后他说他的病人有这种 case，也因为这样子好了，就去开了刀，反而正常。 就没有好。我马上帮你做。干净。是个小 case，脚就伸上来。我看到我是有信心的。你这里痛是吗？我痛。好。我先做一只脚。我跟你讲，就按在这，忍一下。啊，这里痛不痛？这里也痛，但是刚刚这一点最痛，对不对？好好好，你要不要好？忍忍一下，忍一下。 啊，这里痛不痛？这里也痛是吗？好，这里开始痛，啊，这里，它这里最痛，中间这一点，呀，不要多了。 它上面这里也痛吗？这里就不会，就是这一点开始痛。哎呀，就这么简单而已啊！好了，你也叫够了，我揉好了，这个不用，这样不用一分钟就可以解决的，干嘛还要开刀？我现在在帮你敷完也那么痛啊？好，我轻轻的，这样可以吗？轻轻的，啊，可以哦，我轻轻的摸而已啊。 现在舒服了吧？舒缓一点了。好，你去走吧，不用那么小心，就好好走。哎，啊，你跟大家讲。哦，真的是有不痛不痛了。